Siyer-i Nebi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya hayatının bir rüya olduğunu ölmeden önce uyanmak gerektiğini bizlere beyan ediyor. O hadisi şerifi Hz. Adem Efendimizin bu yolculuğunda görmekteyiz. Şöyle ki biliyorsunuz insanoğlunun ilk ihtiyaçları hasıl olacak, yürüyecek, yorulacak, yorulunca uzanacak, uzanınca uyuyacak ve uyanacak. Hz. Adem Efendimiz ilk günlerde uyumakta oldukça zorluk çekiyor. Hz. Allahu Zülcelal'e olan hasreti, ona olan gözyaşı neredeyse yeryüzünde yerleri ıslatacak seviyeye ulaşıyor. Hz. Adem Efendimizin gözyaşlarıyla sulamış olduğu yerlerde o azametin tecellisiyle onun gözyaşlarını döktüğü, çokça döktüğü yerlerde insanlığın en değişim sürecini yaşadığı noktaları görürüz. O yolculuk içerisinde Hz. Adem Efendimiz Hindistan Yarımadası'ndan yola çıkıyor. Bugünkü İran Yarımadası'nda İran bölgesinden geçerken Hazar Denizi'nin üzerinden geçiyor. Daha doğrusu Hazar Denizi deniz değil henüz. Tam bir yekün bir karadan bahsediyoruz. Burada büyük bir nehir var. Bu nehir e, uzanıp gidiyor. Şimdiki Karadeniz'e dökülen bu yeşil ırmak aslında Hazar Denizi'nden başlayan o süreci bir bütün düşündüğünüzde oraya denk gelir. Hazar Denizi'nden geçerken e, orada bir uykuya dalıyor. Hz. Adem Efendimizin o ilk uykusundan itibaren de görmüş olduğu rüyalar var. Dedik ya uzun bir yolculuğa çıktı günler sürecek Hz. Havva buluşması için. Rüyasında Hz. Adem Efendimiz tabi ilk rüyayı gördüğü zaman bunun bir gerçek olduğunu zannediveriyor. Bir bakıyor ki cennette. Cennette Cebrail aleyhisselamla karşı karşıya etrafta bir aydınlık var. Ama cennetin diğer bütün noktalarını eskisi gibi göremeyince hala Rabbim beni affetmedi herhalde diyor. Cebrail aleyhisselam da Hazreti Adem Efendimiz'e ya Adem sen rüyadasın diyor. Hz. Adem Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Ya Cebrail rüya nedir? Hz. Cebrail Aleyhisselam cevap veriyor. Senin yaşadığındır. Olayın biraz da karmaşıklaştığı noktalardan birisine geliyoruz bu noktada. İnsanoğlunun dünya hayatının aslında bir rüya gibi olup gerçeğinin çok daha uzun olduğuna dair esas. Hz. Adem Efendimiz diyor ki bu rüya değil bu gerçekse ben burada olmak istiyorum. Eğer o rüyaysa ben de o rüyadan uyanmak istiyorum. Nihayetinde bir kabus gibi dünya. Ya Adem diyor senin şu kısacık uykun gibidir aslında dünya hayatı. Çarçabuk gelip geçecek. Öyle kimseler gelip geçecektir ki dedikten sonra ilk başta Hz. Musa Efendimizle beraber diğer bütün peygamberleri ona göstermeye başlıyor. Her bir peygamberle Hz. Adem Efendimiz o rüya aleminde cennette tabii ki bir hakikattir bu. Rüya ile ilgili ayrı bir derste beyan edildiği üzere onunla karşılıklı oturuyor ve onların her birisi dedeciğim diyerek onlara sual ediyorlar. O suallerin enteresan tarafı şudur ki onlar da kendi peygamberliklerinden önce veya peygamberlik süreçlerinde yine rüyalarında Hz. Adem Efendimiz'e aynı rüyayı görüyorlar. Dolayısıyla tabir caizse Hz. Adem Efendimiz yeryüzüne gelecek olan bütün peygamberlerin göreceği Hz. Adem'le olan rüyalarına başını görüyor. Diğer aynı rüyayı o insan hayata geldiğinde yeniden görüyor. Hz. Adem Efendimizin Hz. İsa Efendimiz'i rüyasında görmesi var. Hz. İsa Efendimiz'i görüyor. Hz. İsa Efendimiz soruyor. Ey dedeciğim ben senden sonra gelmiş olan peygamberlerden biri olacağım. Allah'ın izni inayetiyle o görevi ifa ediyor olacağım. Ancak ben dünya hayatındayken senin aşık olduğuna tabi olmak istedim. Neden Allah Zülcelal bana bu izni vermedi? Hz. Adem Efendimiz ondaki kudret tecellisiyle o hepsinin babası olarak, atası olarak ya İsa Allah Zülcelal senin duanı kabul etti.'' ve o kabule haiz olarak sen dünyadan şimdi göçmeyeceksin diyor. Hz. İsa Efendimiz'e geldiğimizde göreceğiz ki Hz. Adem Efendimiz'i rüyasında görecek. Çarmıha gerilmesi için ona karşı mücadele ettikleri günde o da rüyasında Hz. Adem Efendimiz ona bu müjdeyi verecek. Ya Adem sen ölmeyeceksin. Dolayısıyla bu rüyanın aynısına mesela Hazreti Meryem anamızda görüyor. Hazreti Adem Efendimiz'le Hazreti Havva anamızla beraberken. Hazreti Adem Efendimiz böylelikle her bir gecede ayrı bir peygamberi rüyasında görüyor. Peygamberler de geldiğinde aynı rüyayı görecekler. O bütün peygamberleri, o peygamberler arasında gelen en önemlilerini onların hepsini rüyasında gördü. Günlük olarak ortalama 2 saat, 2,5 saat uyurdu Hazreti Adem Efendimiz hemencecik uyanırdı. Bir gün bir rüya gördü ki Cebrail'e şöyle nida etti. Ya Cebrail beni bu rüyadan uyandırma. O rüyada Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ile karşılaştılar. Ancak yine Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamı Nur-u Muhammedi olarak görüp tam yüzünü göremedi. Diğer bütün peygamberlerin bizzat cismaniyetini gören Hazreti Adem Efendimiz onu o halde göremeyince Cebrail aleyhisselama ya Cebrail niye onu göremiyorum? Buyurdular. Cebrail aleyhisselam ya Adem Allahu Zülcelal sana kendisini örttüğü gibi Nuru Muhammedi onun örtüsünün altındadır. Bu yüzden dolayı sen onu göremiyorsun buyurdular. Hz. Adem Efendimiz Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın vücudunda onun ellerini gördü. Ve ona şöyle söyledi. Bu eller dünya bu elleri görecek mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senin tövbenle görecektir ya Adem ey dedeciğim buyurlar. Ve aynı zamanda Hazreti Adem Efendimizin gördüğü bu son rüya Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın sonradan göçeceği Medine-i Münevvere'de yakın bir yerde e, Hz. E, Amine validemizin atalarının bulunmuş olduğu Taif ile Medine arasında bir bölgedeydi. Ve bu bölge yıllar sonra Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiğinde Hz. Abdullah Efendimizin e, saldırıya uğradığı bu bir aslan tarafından yaralandığı noktaya bizi götürecek. O noktada bir aslan Hz. Abdullah Efendimizin vefatına vesile olacak. Onu da inşallah Siyer Nebi'de geri geldiğinde anlatacağız. Ama tarihsel süreçte dünyanın bir rüya olduğunu anlatmış olduk çok özetiyle bugün sizlere. Zira dünya hayatı hakikaten gördüğümüz rüyalara benziyor. Belki de rüyalarımız bu dünyaya benziyor. Ama nihayetinde Hz. Adem Efendimiz Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı görünce cennette onun çıkışında ona olan merhameti ilahiyenin görüntüsü aklına gelmiş oluyor.'' Bu yüzden Arafat'a gidiş sürecinde bu son gününde gönlüne düşen o haseti yumuşadığını fark ediyor bir anda. Ve e, e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın adını anabilir olmasının, onun adıyla tövbe edebilir olmasının önem ve ehemmiyetinin farkına varıyor. O imkanın belki de Rabbül Alemin tarafından kabul edilip onun cennette bu rüyanın içinde kalmasını tabir ediyor.'' Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Cebrail beni bu rüyadan çıkarma. Cebrail aleyhisselam da diyor ki ya Adem eğer burada bir saniye daha kalırsan senin evlatların yeryüzünde o imtihana tabi olmayacaklar. O yüzden uyan ve uyandığın gibi hayatı devam et. Eğer Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem Efendimiz'i o rüyadan uyandırmasaydı gerçekten de dünya hayatında bizler Hazreti Adem Efendimiz'in rüyasını tamamlıyor olacaktık. Tabi bunu kavramsal olarak anlamak biraz zor. Ama Cebrail aleyhisselam onu uyandırıyor ve ona şöyle söylüyor Hazreti Adem Efendimiz'e ya Adem dünyada da bu rüyadan seni uyandırdığımda gerçek olana elbette kavuşacaksın. Zira dünya hayatı bir rüyadır. Senin bu gördüğün değil diyerek e, dünyada ölünce insanın uyanmasının mümkün olduğunu bunun da nefsi emmare sebebiyle olduğunu ancak tabii ki o bir peygamber masum bu onun anlamında değil insanoğlunun çektiği eziyetin nefsinden olduğuna delalet etti. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz yıllar yıllar boyunca evlatlarına bu rüyalarını anlattı ve hep onlara şunu söyledi. Ey evlatlarım, ey neslim, benden sonra ben göçtükten sonra bu dünyanın rüya olduğunu unutmayınız. Zira benim gördüğüm rüyalar gerçek, bu yaşadığımız birer rüyadır. Ve sizi hakkıyla o sona kavuşturacak peygambere sena ediniz. Allah'ın onu yaratmış olmasından dolayı da ham dediniz buyurmuşlardı. Tarih boyunca insanın rüyayı olan ilgisi, alakası, muhabbeti ve bu derecedeki önem veriyor oluşu da Hz. Adem Efendimizin o günlerde gördükleri ve sonrasında evlatlarına bu beyanatlara aktarıyor olmasından ileri gelmişti. Cenab-ı Hakk'ın bu hakikati itibariyle Hz. Adem Efendimizin yürüyüşü devam ediyor ve bu yürüyüşte elbette ki gördükleri de var, yaşadıkları da var. Kısmen onları bahsedeceğiz ve o bahisten sonra e, Hz. Adem Efendimizin artık Arafat Meydanı'na yaklaştığı ana gidiyoruz. İnşallah yarın son dersimizle beraber ikinci cildimizi bitiriyor olacağız. Sonra 3. cilde gideceğiz inşallah. Şimdilik kalın sağlıcakla.